जय श्री राम संपूर्ण विश्व के आर्थिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण करने हेतु प्राचीनतम शास्त्र विद्या प्राचीनतम शास्त्र प्राचीनतम शास्त्रों के 21वीं सदी का उपयोग कैसे संभव है उसी पर आधारित यह लाइव सेशन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति इंट्राडे मार्केट में इंट्राडे मार्केट में भी ट्रेड के माध्यम से <clears throat> शास्त्र ज्ञान शास्त्र विद्या योग विद्या आदि का उपयोग करते हुए धन अर्जन कर सकता है इस लाइव के माध्यम से निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स का एक दिन पूर्व किस प्रकार से चाल संभव है यह बताने की कोशिश होती है और कल है थर्सडे दिन है गुरुवार तारीख है तेईस तारीख तेईस मार्च दो हज़ार तेईस है कल और तत्वों का किस प्रकार से मार्केट में योग है और किस प्रकार की चाल कल संभव हो सकती है यह जानना काफ़ी रोचक होगा कल का मार्केट की यदि बात करें तो कल का मार्केट हाईली रिस्की और हाईली वोलेटाइल होने की संभावना है मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव काफ़ी अनस्टेबिलिटी और अनवांटेड अवांछित और अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट होने की संभावना कल दिखाई देगी इसलिए काफ़ी सोच समझ कर सौदे लगाने की ज़रूरत होगी अपने आप को सेव करने की काफ़ी ज़रूरत होगी कल मार्केट में जो व्यक्ति मार्केट ट्रेडिंग स्किप करना चाहता है वो कर कर दें और जो करना चाहते हैं उनके लिए एक चाल में समझाने की चेष्टा करता हूँ हालांकि कल की ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होगी यदि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा बनाया गया जो प्रडिक्शन में भी देने वाला हूँ इसके इसका भी मैं ग्राफ विथ टाइम फ्रेम और अलग अलग लेवल मोमेंट उसकी चाल किस प्रकार की चाल समूह का सारा कुछ ड्रॉ मैं करके रखता हूँ यदि कोई व्यक्ति उस ग्राफ को प्राप्त करना चाहता है तो वीडियो की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से प्राप्त कर सकता है कल का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि व्यक्ति को थोड़ा ग्राफ देखने पे कल का मार्केट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओपनिंग से ही मार्केट ओपनिंग से ही मार्केट डाउन साइड स्लिप होता दिखाई दे रहा है फिर से मैं दोहरा देता हूँ बात को कि मार्केट कल ओपनिंग होने के साथ ही नीचे की ओर डाउनवर्ड साइड स्लिप होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो व्यक्ति प्रडिक्शन को वॉच कर रहे हैं सुन रहे हैं मार्केट एक एक होता है डाउन स्पाइक से मूव होना एक मतलब डाउन डाउन स्पाइक बनाता हुआ एकदम झटके से नीचे जाना एक होता है स्लिप मार्केट धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ हालांकि हाई स्पीड से मार्केट नीचे स्लिप होता हुआ नीचे जाए दिखाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि करीब करीब 80, 90 और 120 पॉइंट की रेंज का हो सकता है हालांकि यह मैक्सिमम रेंज रेंज होती है 90 पॉइंट की होती है मगर अधिकतम यदि स्लिप हुआ तो 120 भी जा सकता है औसतन 90 पॉइंट का मार्केट ओपनिंग के साथ ही स्लिप होता हुआ नीचे खसकते हुए चला जाएगा और तुरंत बाद ही डाउन लेवल में आते हुए तुरंत अपने आप को ओपनिंग लेवल तक एकाएक कवर करता हुआ अप स्पाइक बनाकर तुरंत ही कवर करेगा और पुनः वापस ओपनिंग लेवल में आता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर थोड़ा सा पाँच दस पंद्रह मिनट स्टेबल होने की कोशिश करेगा दस मिनट मुश्किल से पाँच दस मिनट स्टेबल होने की कोशिश करेगा आप स्पाइक बनाएगा थोड़ी और वहाँ से मार्केट एकाएक पुनः दोबारा नीचे को टूट जाएगा डाउन स्पाइक बनाते हुए मार्केट पुनः अपने निचले लेवल में चला जाएगा और यह सब 10 बजे 10 बजे के भीतर भीतर यह सब घटनाक्रम संभव है उसके बाद मार्केट 10 बजे से 11 बजे तक एक डाउन लेवल में स्टेबल होने की कोशिश करेगा थोड़ा सा अप डाउन बनाते हुए एक निचले लेवल में बना रहेगा जो दूसरी बार जो गिरावट हुई है ये करीब 120 पॉइंट की डाउनवर्ड गिरावट होगी ओपनिंग लेवल से पुनः जो दूसरी बार फिर से मार्केट नीचे आएगा वो 120 पॉइंट की गिरावट लेते हुए आएगा निचले स्तर पर 10 बजे से 11 बजे तक एक निचले स्तर पर बना रहेगा उसके बाद मार्केट फिर से अप स्पाइक लेने की कोशिश करता हुआ कमज़ोर स्पाइक बनाते हुए दो तीन बार स्पाइक बनाते हुए करीब 12 बजे 11 बजे से 12 बजे तक अप मूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा वापस से 12 बजे के बाद मार्केट फिर से डाउन स्पाइक बनाते हुए एक एक फिर से नीचे आएगा फिर 12 से 1 बजे तक मार्केट फिर से नीचे बॉटम में स्टेबल होते तो हल्का मूवमेंट करता हुआ फिर से एक बजे एक एक गिरावट नीचे की ओर डाउन स्पाइक बनाते हुआ और मार्केट अपने निचलम निच, निच सबसे न्यूनतम स्तर में पहुंचता हुआ दिखाई हो दे रहा है जो कि 130 के करीब पहुंच सकता है 130 140 हो सकता है और वहां से मार्केट बहुत ही कमज़ोर कमज़ोरी के साथ अपने आप को कवर करता हुआ बीच में हल्का डाउन होते हुए एक एक कवर करता हुआ मार्केट दिखाई देगा एक बजे के बाद कमज़ोर तेज़ी मार्केट में है और वहाँ एक अच्छी कवरिंग मिल जाएगी हालांकि मार्केट अपने आप को पूर्ण रूप से कवर कर पाने में असमर्थ रहेगा इसके साथ ही मेरा प्रडिक्शन समाप्त होता है आज का ग्राफ कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार